の誰に 散らすように僕らの向きとは違う向きへまっすぐまっすぐ走ってた列車が向かう先は誰も知らないはずなのに周りの人たちは周りの人たちはなんとなく分かっているよ ご乗車ありがとうございます列車の向かう先終点は人生当たり障りのない人生面白みのない平凡な人生途中下車はできません